günlərə e, gəlmişik ə, e, gəzməyə. Burada Newport Beach var o tərəfdəyi. Oradan da çıxandan sonra gedəcək yəqin günəşin batmağına baxmağa. Playgrounda bilmirəm də çox deyə adam orada. O qədər riskə girmək istəmirəm, amma bu yanlarda oynayırsınız. Yəni də yeməkdən sonra keçən çay. Saat 4-də işləyir. 4-də qalır 25 dəqiqə. İndi 1 saata günəş batacaq. Bir də gedib onu çəkəcəyik. Məryəm. Tontuşum üzünə zübü. Baxın Məryəm. Sonra. Belə parkdır. Çox gəzdik, çox axtardıq, axıda gəldik bu parka dincəlməyə. Orada uşaqlar oynamağa yer də var. Playground. Sən xoş gəldi sizə baxmağa. Sən ayaq üstə yiyirsən, tontoş, otura bilmirsən? <laughs> Yoğurt içəri, hə? Aha. Ancaq ben yoğurt yaşamışam. Yoğurt, yoğurt yaşamışam. Hayır, oturmaq istəyirsən burada. Ben mi? Boyları çatmırdı buradan. <laughs> Belə, necədir? Güzel. Yaxşıdır, nuş olsun. omas, omas orang gitu. Yavaş yavaş bazen anlayacağım. Ben de bazen kolu eder. çörəyimizi yürüdük. Uşaqlar indi parkda oynayırlar. Buradan sonra da gedəcəyik e, günəşin batmağını izləməyə. Çox gözəl olur mənzərə burada, inanılmaz gözəl olur. Mən onu sizlə bölüşməyə özümə borc bilirəm ki, görəsiz e, niyə Kaliforniya, Los Angeles, bu e, okean sahili, saçlı okean sahili bu qədər bahalıdır və bu qədər məşhurdur. İnsanlar niyə bura gəlmək istəyir? Bu ilə yanvarın 14-üdür, amma 25 dərəcə isti var biz tərəfdə 30 dərəcədir. Bura dənizin kənarı olduğu üçün biraz burada daha aşağıdır. 25 dərəcə isti var. Yəni dekabrın yanvar ayında belə havanı hara tapmaq olar? Bir, bir üstün cəhəti də budur. Havası həqiqətən də çox yaxşıdır. bacı gel. Meryem bacı geldi. Birden kal şekli çekimge birden tek. Baby birden bak anaya bak. Baby kuzda anaya bak. Okey yaxshi gel. fransız xalqı kəf eləyir. Cənazə təmizləsin. Haqqı ki, sən doldu. Düz günə qarşı oturmusan. Kefin çıxardım. Oh my Heç nə olmaz, heç nə olmaz. Ata almasın. Böyle güneş batmağa doğru gedir. Biz de buradan tərpənirik. Uşaqlar hazırlaşır. Bu parkla sağollaşırıq. Gedirik günəşin batmağına baxmaya. Starbucks oradan da oraya. gəl günəşin batmağına baxmağa. Hətta maşın dalında oturanlar da var. Gəl aşağı düşək. Super yerlərdir. Okey, gördüyünüz kimi hazır o. Bütün nə qədər adam var burada. Kofemi qoymuşam orada. İnsanlar gəlib burada günəşin batmağını gözləyirlər. yanındadır bebi. Hadi neşe elə. Niye öz yerinde oturmuşsun, atan yerinde otursun? Niye öz yerinizde oturmuşsunuz? Ben yerim siz dinlerdim öbüründe. ha? Belki de. Niye atan yerinde otursan? Hey. Ata neyinəsin? Heç vaxt çıxmamısınız. Mati! Dəfələr. Azərbaycan. Hm. Azərbaycan eləmsən? Məndə də evdəm. Yaxşı, o uşaqlar düşsün göndərəcəm çıx. Mən. Çəkəyəm. Hm. Orada bir dənə adam var, yaşlı adamdır. Gimbalın qoyub qabağına telefonla günəşin batmağını çəkir. Hayda. Necə xoşum gəlir belə adamlardan. Yani <laughs> yaş, yaş görsən, yaş fərqi yoxdur. İstədiyin eləyir. Superdir bə. Gamble oradadır. Yo, indi gördüm. Telefonu oradan özü götürdü. Oy, oy, gel, gel, gel, ata Neydi bu? Chips? Yes. Молодец. Молодец, молодец. Мама. Вау, она. Вау. Очень любит. А продали обязательно. Santa Monica bundan daha maraqlı görsən hər hansı. Günəş birbaşa dənizin arxasında qalır. Orayla buranı müqayisə eləmək lazımdır. Deməli bu videodan sonra Santa Monica'da günəşin batmağı videosu gələcək. Deməli indi biz ə, e, Newport Beach-dəyik. E, bundan sonra isə ə, e, Santa Monica gəlir. Gedirik günəşin batmağını izləməyə, dəniz qırağına, Santa Monikaya. Gəldik, çatdıq, amma maşın saxlama yer yoxdur. Bunu dəyişiblər bu yanları. Dönə bilmirəm sol tərəfə. Amma cəmaat görürsünüz, biz kimi çox adam var. Gəliblər burada günəşin batmağını. Biraz gez geldi ama yine de olsun süper manzara var. Very nice o evde yaşayan her gün bu güneşine bakmayın diyoruz da evden. <laughs> Manzaraya bak. Komma ekran saklaması. Protection anlamında. Protection yaxşı olub saxlayır. Videoya seç. Ne istersen atan sen. Uşaqlar, bugünkü gün də görürsünüz, məncə maraqlı oldu. Günəşin batmağını izləmək özü də bir dənə zövq verir adama. Bizdən başqa da görürsünüz. Adam çoxdur burada. Gəliblər hamımız günəşin batmağını izləyirlər. Piknik edirlər burada, dincəlirlər. Biz də çörəyimizi yedik, kofilərimizi aldıq. Kofilərimiz də buradadır. Və günəşin batmağını izləyirik. Növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun. Videoya abunə, kanala abunə olmağı, videolara şərh yazmağı və like qoymağı unutmayın. Hələlik dostlar.